Где вы раньше были? Да некогда было. Тогда сами делайте. В смысле сами-то? С чем заводить тогда? Так мы доплатим. Бочка есть? Бочку принеси. Чего? Пусть смотрит. Он не маленький. Тихо, тихо. Ну. Мама, а зачем это? Зачем, зачем? Чтоб мясо мочой не воняло всегда здесь хорошо. Идите к нам. Что? Пусти принцессу Бабульку! Телевизор сделай потише! Мы же на все договаривались? Да. Эй, а спорим, ты никогда не поцелуешь принцессу? Поцелую. Да? Ты поцеловал за Джейка. Что? Ты с поросенком-то? Нормально все будет? Нормально. что ли? наша команда. Это отвратительно, это возмутительно, но я не знаю, еще можно что-то сделать или уже все, это точка, и дальше пути нет. Что? Все что угодно. Я вот и спрашиваю, вот юридически это все отказ, и они вчера, уже не едут, вчера, они ничего не могут студии, Мы вчера в этой студии, когда говорили про те Олимпийские игры, которые уже закончились и касались паралимпийских игр, я сказал, что этого не будет, что их туда не пустят. Я говорил всякие жесткие слова и знаю, что многие при этом дивились в этой студии и говорили, все будет нормально. Все ненормально, не было нормально. И вопрос, почему это так ненормально и кому надо, чтобы это было так ненормально. А что мы можем с этим сделать, это вопрос следующий. Когда мы поймем? Да, Знаете, есть э, такие э, испытания, в которых тебе говорят, ну ты слишком сильный, привяжи правую руку за спину, и вот одной левой борись. И вот так с нами сделали на большой олимпиаде одной левой. И мы вели очень достойно. мурашки по коже, геройские. А что теперь? Понимаешь, в чем дело? Но понятно было, понятно было, что цель, цель подлая, подлая цель, цель унизить, цель уязвить. Значит, они понимают, что если даже одной левой наши если даже вот так вот э, с унизительными экзаменами постоянно, все равно наши всех подбьют. Поэтому вообще не пускают. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что эти люди уже... Причина огромная зачем? Ва- на ваш унизительных Нет, мы все равно всех всегда... всегда, понятно? Почему вы сейчас Как вы считаете? Интересно ваше мнение. Мы-то знаем допинг, Сочи, а Олимпиада. Вы знаете, А я вас, вот, а я вас спрошу, а почему именно сейчас допинг? почему именно сейчас допинг? И почему так подло, сегодня и так подло. Ничего подлого, после Сочи, после Олимпиады лучше всего песни. Нет, ну, вот вы знаете что, я бы хотел закончить, чтобы мы с Натальей все-таки сходили на Матильду. Вот было бы здорово. Поехали. В Гарофильме пахнет страхом и бедой. Тем же самым пахнет формуле кино. И все это из-за женщины одной. Сережа, ты дома? Галь, у парня жена рожает. Скорую вызвали. Говорят, часа через два только будет. Помогите. Слышишь? Я не могу. Почему? Чего не можешь-то? У меня муж умер. Да ты что? Войдите в мое положение, я заплачу вам любые деньги. Галь... Помогите нам. Гальводы Нет, отошли. Помогите. Давай. Раз. Еще раз. Еще. Давай еще раз. Ну, молодец молодец, молодец. Ну, отдохни давай. Все, все хорошо. Еще раз. Ну, так не пойдет. Давай, милочка. Ну, вон уже головка видна. Давай. Держись. Еще раз. Давай, давай, давай. Ну, еще. Вот, чуть-чуть же осталось. Давай, давай. Последний раз потуешься, Молодец. Молодец, иди сюда. Смотри, какая красавица у тебя. Ай, девочка, что стоишь? Ты иди сюда. такая, я сижу, детскую сетку не порвала. Сидишь, у коренючки собака Петьку покусала. Как покусала? Иди разбирайся! Отсюда. ты ничего. Чего ж ты орешь? Ты как будто руку тебя откусили. Балбесина ты такая. Есть опять хочешь? Прячь давай скорей. Давай, говорю. ты дома? Что, своего мужа сгноила, теперь за нас взялась? Открой, тварь! Ты у меня сдохнешь. С голоду сдохнешь, никто тебе рубля не подаст. Ты крохоборка ты. Деньги она с людей берет. Вражина, ну погоди. Я сейчас и людей соберу, слышишь? Перед всеми, падла, ответишь. Мы сейчас свой тут устроим.